As-tu déjà terminé les dictées qu'il y a dans le Télévox

歌と歌とおっおっおっ ルタとルタと